你的牌了哦，快一点吧，我等的花都谢了。二条，两倍。 两倍，五条，三倍，二条，两倍。 凉贝，椰汁，凉贝，二条，凉贝。 两倍。 number. 两倍，龙源五条，两倍。 两倍，二条，四倍，五条，六倍，两倍。 两倍，也是四倍，哈哈，欠奏六倍，八万，十倍，两倍。 前奏。二条。两队，两倍。八万。二条。